Благодарю, сударыня. Что так официально, то. Просто мне так захотелось. Понимаю, бывает. Особенно со мной. У нас с вами много общего. Да, и это прекрасно. Доброе слово и бота приятно. Люблю делать приятно. У вас это очень хорошо получается. Спасибо. Будем совершенствоваться. Буду ждать с нетерпением. Долго ждать придется... Ха. Время быстро пройдет. Че, все что ли? Ну, Конечно, это а так. А как же еще? Вполне соглашусь с вами. Ну ладно, мое дело предложить. Благодарю за понимание. Обращайтесь. Обязательно обращусь. С нетерпением буду ждать. Ждите меня, и я вернусь, только очень ждите. Я буду ждать вас вечно. Ха, хорошо, я не против. Вот и славно. Чем занимаетесь? Думала, как обойти три закона робототехники. Шутка. В смысле? Ну, в прямом. Сейчас найду. Не найдете, ха.